cosas que duelen, hay cosas que alegran, sonrisas y llantos, amores y penas. Lo bueno de todo es que todo pasa por este canal. De pronto nos llegan las buenas noticias o el sueño perdido que a veces lastima. Lo más importante 13, 40 años, siempre conectados con nuestra gente.